हेलो वेलकम फ्रेंड्स देखिए दो फंक्शंस या दो फार्मूलाज होते हैं पहला तो फार्मूला आप कंफ्यूजन इसी में लेकर के हो जाती है कभी कभी देखिए अगर नए हैं आप तो देखिए एक फार्मूला होता है एसक्यूआरटी का तो जैसे ही आप एसक्यूआरटी यहां टाइप करते हैं तो एसक्यूआरटी आ जाता है अब इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट यानी कि आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे न कि स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में और स्क्वायर कैलकुलेट करने में दोनों में अंतर है ये बात ध्यान रखिएगा तो अगर यहाँ पे आप टू लिखते हैं तो देखिए ऊपर स्क्वायर रूट आ गया एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ 1.414 ये जो है स्क्वायर रूट आया है ठीक है जैसे हिंदी में आप वर्गमूल कहते हैं ये वर्गमूल कैलकुलेट होकर के आया है ठीक है और अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं पीओडब्ल्यू या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे पाव के नाम से भी जाना जाता है पीओडब्ल्यू केवल लिखा जाता है ठीक है केवल कीवर्ड लिखा जाता है वहां तो ये हो गया पावर अब मान लीजिए दो का पावर कैलकुलेट करना है दो तो फोर होता है ये तो पता ही है आपको एंटर प्रेस करेंगे फोर आएगा इसमें थोड़ा चेंजिंग करते हैं यहाँ पे two two the power three कर देते हैं तो एट आ जाना चाहिए तो देखिए एट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये होता है स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए आप एसक्यूआरटी का यूज करते हैं अब यहाँ पे देखिए फोर कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन तो ये 16 आ रहा है अगर 5 करेंगे तो ये हो गया तो यहाँ पे देखेंगे तो 32 आएगा ठीक है